Kaixo, hasi berria zari informatika mundu zabalonetan? Gehiago jakin nahi duzu internet eta informatikari buruz? Zorionak, txoko egokira joduzu beraz. horri zure lagun informatikoren kanal honetara. Youtubean egiten dugu eta zure digital teknologiko honetan laguntzeko presgaude. Kanal honetan, hainbat bide ikus ditzakezu, nonietan nire lagunek asalduko dizuegu internet, web eta mugiko buruzko hainbat doktzak. Lehenik eta behin arpidetu zaitez, bideo honen behikaldean dagoen ondoko botoi honetan. Ondoren, ikus ezazu nahi duzun bideo eta partekatu zure lagunek ere ikus dezaten. Gainera, komentatu nahi duzuna eta erakutsi guztu gustatu zaizula bideoa. Segundu bat bera ere ez itxaron, eta hasi, ongi etorri!